मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख किया जा है जज साहब आप इंसाफ करने बैठे हैं या माँ छुटाने बैठे हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर की माँ की चूत आप अदालत की तोहिन कर रहे हैं अरे अदालत की माँ का भोसला